a siesta no autobús Foi se me abrisca dos domingos Dous séculos de música amplo acervo cultural Doume conta con este desconcerto Te preguntas novas que tendo a priorizar Desde canto opinamos desde a fiel Desde cando o conxunto é individual Desde cando os mimos son de longe da existencia desta nosa falsa paz. Foronse meus nervios do as brumas nos ensaios, as rondas de billar, foronse os sorrisos compartidos, os bailes nas cabinas. años de cantar.